бәріңе сәлем сендермен бірге мен болдыр және бүгінгі видеода мен өзімнің мектепке алған заттарымды көрсететін боламын және бұл менің бірінші видеом болғандықтан не судите строго тағы бір айтып кететінім мен каналымды полностью қазақ тілінде жүргізбеймін кейде орысша қосып кететін кездерім болады ал ендеше көп созбай бастайық екінші мені көрсеткім келетіні ол менің дәптерлерім мен өте көп қалың дәптерлер алдым бұл тек жартысы ғана мынау екінші жартысы және бірінші линейка дәптерлерден бастап көрсетіп кетейін біріншісі ол осындай екі дәптерлер олар өте әдемі морской стильде содан кейін осындай дәптер кетеді осындай тағы да клеткалар да бар осындай стильдегі бірақ бұл линейка және осындай екі қара адаптер алайын деп шештім себебі менің сумкам ну рюкзагым пеналым барсеткам бүкілі қара осымен линейкалар бітті енді клеткаларды көрсетіп кетейін жаңағы айтқанымдай осы дәптерге ұқсайтын осындай клеткалар бар вот вот осындай күшті дәптерлер әдемі дәптерлерді алуға тырыстым чтобы легче было учиться чтобы мен оқығым келді келесі ол отдельно вообще сериялары жоқ дәптерлер осындай дәптер бар мында how are you деп тұр как дела вот екіншісі с фруктиками. мында Eco Fresh фрукт аларды осындай содан кейін осындай мысық пен дәптер бар and bicycle деп тұр мында одан кейін осындай ұқсас дәптерлер кетеді бірақ бұл бір серия емес beautiful summer bloom содан кейін осындай бір сериядағы дәптерлер кетеді алған дәптерлерім ұнайды және ары қарай уже сериялармен кетеді осындай разные животныйлармен мен уже кейбір дәптерлерді конспектқа сондайға бастап қойғанмын если что содан кейін кететіні маған өте қатты ұнайтын дәптерлер міне осындай вот ары қарай 90 беттік дәптерлер Сондай екі 96 беттік дәптер алдым бұлар клетка содан кейін осындай екі тоқсан алты дәптер алдым бұл дәптерлер де маған өте қатты ұнайды беттер особенно осы дәптер және осымен дәптерлер бітті келесі менің алғандарым ол осындай ручкалар кстати бүкіл осы канцелярияларды мен аптидан алғанмын пенал барсетка оларды басқа жерден алдым міне осындай ручкалар обычный сары бирюзовый тоқ сары синий и фиолетовый бұл келесі мен алғаным ол осында екі қарындаш олар өте әдемі қарындаштар қалай жататыны әзірге білмеймін бірақ маған сырттай өте ұнады мұнда әртүрлі өте әдемі суреттер бар содан кейін менің алғаным ол екі өшіргіш себебі менің ана жылғы алған өшіргішім бітіп қалды және мен осында екі мопедтің өшіргішін алайын деп шештім ал канцеляриядан предпоследний алған нәрсем ол линейка бұл өте әдемі линейка маған қатты ұнап қалды қазір ашып көрсетейін міне және мұнда осындай домалақ жерлері бар бұдыр бұдыр линия салуға болады бұл 15 сантиметр және вот канцеляриядан ақыр қалған нәрсем ол клей осындай обычный клей дальше мен өзімнің рюкзагымды көрсеткім келіп тұр мұнда American Made Beagle деп тұр және осындай собачка және мұнда осы жерде қалта бар бүкіл рюкзактарда сияқты содан кейін осы екі шетінде және арт жағында осындай можно сказать тайничок және де мен өз сумкамды алған кезде оған бірге комплектке пенал және барсетка болды келесі ол осымен бірге болған барсетка мұнда ешқандай сурет жоқ қап қара маған пайдет. одан кейін онымен бірге осындай пенал в комплекте болды бұның барлығы осындай фирма кекеми или кекеми я не знаю короче сондай бір фирма или компания және үсті башлады. іші осындай қап-қара тош только глянцевый или матовый осымен менің мектепке алған заттарым аяқталды сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын егер солай болса менің каналыма тіркеліп осы видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз и всем пока пока